Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais naming ipaalala na mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Emosyon. Ito ang nagbibigay ng saysay at kulay sa ating buhay. Ito rin ang humuhubog sa mga pananaw natin. Kung wasto ang pamamahala mo ng iyong emosyon, higit kang magiging masaya at mas magiging makabuluhan ang iyong buhay. Sa video na to, tunghayan natin ang magkaibang kwento ni na Jose at Pedro na may magkaibang prinsipyo, mithiin at landas. Kaninong pananaw kaya ang mas pinaniniwalaan mo? Ito si Jose. Pinaniniwalaan niya na may dalawang klase ng tao sa mundo. May kampiyon at may talunan. Kung gusto mong maging masaya, dapat ay maging kampiyon ka. Limitado lang ang kayamanan sa mundo, kaya dapat ay matuto kang makipaglaban sa iba. Si Jose ay mahilig magbasa ng mga Greek mythology na libro, kung saan natututunan niya ang katapangan at kakisigan ng mga makapangyarihang karakter. Si Jose lumaking sa latang pamumuhay kaya't kinailangan niyang magbanat ng buto para sa kanyang mga pangangailangan. Ito ang nagpatibay ng kanyang paniniwala na ang buhay ay resulta ng matinding pagpapagal at ang bawat isa sa atin ay responsable sa kahit anumang kahinatnan nito. Si Jose ay lumaking mataas ang batayan sa buhay kaya walang tigil siya sa paghasa sa kanyang kakayahan. Isang araw, may lumapit sa kanyang isang pulubi at humingi ng limos malinaw kayo Jose na ang taong ito ay isang talunan at walang ibang dapat sisihin sa kalagayan niya kundi sarili niya rin. Malamang ay maraming pagkakamali ang taong ito. Hindi man lang gumagawa ng paraan upang makaahon sa kahirapan niya. Sa sobrang katamaran, pinili na lang niyang manlimos sa pinaghirapan ng iba. Naniniwala si Jose na ang katulad niyang nagsusumikap ay hindi dapat magpaapekto sa mga talunan katulad ng pulubing ito. Kung gusto niyang kumain, matuto siyang magbanat ng buto. Kailanman ay hindi niya ito bibigyan ni singkong duling. Inis na inis si Jose sa pulubing lumapit sa kanya. Para sa kanya kapag pinigyan niya ito ay pinapalakas niya lang ang loob na ulitin ito at ipagpatuloy nito ang kanyang pagiging talunan. Sa isip-sip niya, dalawa lang naman ang kahihinat na ng matandang ito. Matutong magsumikap o mamatay. Bahala siya. Ito naman si Pedro. Siya ay naniniwala na may dalawang klase ng tao sa mundo yung mga may kakayahang tumulong at yung mga nangangailangan ng tulong. Tinuruan siya ng kanyang ama na sa buhay pinakamainam na tumulong sa iba lalo sa mga walang-wala. Mahirap talaga ang buhay kaya mas dapat na magtulungan. Tulad ni Jose, si Pedro ay kinahiligan din ang pagbabasa pero ang paborito niya ay mga kwento ng madakilang lider na nagmahal at nagsilbi sa kanilang mga pinaglilingkuran. Lumaking mapagpasalamat at mapagbigay si Pedro dahil para sa kanya, maswerte siya sa lahat ng mga biyayang natatanggap niya. Isang araw, may lumapit sa kanyang isang pulubi at humingi ng limos. Para kay Pedro, ang pulubing ito ay isang kapang pinagkaita ng tulong at napabayaan ng lipunan. Nalungkot si Pedro at naisip niya, habang may naghihirap katulad ng pulubing ito, malaking kabiguan ito sa lipunan. Kung ako ang nasa kalagayan niya ay lubang mahirapan din ako. Dahil dito, kumuha ng pera si Pedro sa kanyang bulsa at ibinigay sa pulubi. Yan ang istorya ni Jose at Pedro Magkaibang karakter na may kanya-kanyang paniniwala na hinubog ng kanilang mga karanasan. Iisang pulubi ang lumapit sa kanila, ngunit magkaiba ang kanilang naging pangunawa. Para kay Jose, ito ay isang talunan, samantalang para kay Pedro naman isang kapwa ang kailangang tulungan. Ang kanilang emosyon ay lubhang naapektuhan ng kanilang magkaibang pananaw. Sa katunayan, pareha silang walang alam tungkol sa pulubing ito at kung bakit siya humantong sa ganong sitwasyon. Lumaki na Jose at Pedro sa magkaibang kultura at kapaligiran. Ito ang nagsilbing gabay sa kanilang mga paniniwala sa buhay. Si Jose ay lumaking matibay ang paniniwala na sarili lamang niya ang kailangan niyang pagyabungin. Ito lamang ang pinaniniwalaan niya kaya ito rin ang pilit niyang ipinapataw sa iba. Si Pedro naman ay lumaking may masidhing paniniwala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagtulong sa iba. Ito lang din ang pinanghahawakan niyang basehan sa kanyang mga desisyon lalo na sa mga bagay na makakaapekto sa iba. Sa dalawang karakter na ito, malaki ang impluensya ng kanilang emosyon. Para kay Jose, ang kanyang galit ay mainam upang siya'y manatiling malakas. Samantalang kay Pedro, ang kanyang habag ang nagiging susi para siya'y patuloy na magbigay. Napag-iisip ka siguro ngayon, kapag ba iniba ang paraan ng pagpapalaki o ibahin ng pamilya o librong binabasa ni Jose at Pedro, ay maiiba rin ang kanilang mga paniniwala? Mababago rin ba ng kanilang pananaw ang kanilang mga emosyon? Ang sagot sa mga tanong na ito ay maaari. Pero mahalaga ring maintindihan na malaki man ang parte ng genes at ang iba't ibang karanasan natin sa buhay, tayo pa rin ang may kontrol sa ating pananaw at mga emosyon. Alin kaya sa dalawa ang higit na pinaniniwalaan mo? Sa pagharap natin sa iba't ibang hamon ng buhay katulad ng COVID-19, magkaroon nawa tayo ng mas malalim na pangunawa at masidhing hangarin na tumulong sa iba. Mahalaga na protektahan natin ang ating mga sarili, ngunit mas mainam pa rin kung dadamayan natin ang bawat isa. Panatilihing buhay ang diwa ng bayanihan. Ito ang susi ng tunay na tagumpay at kaligayahan. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli!